在这一天呢，我们就必须要避免有一些交易，或者是有一些交涉跟谈判。所以，如果说你有要去斡旋，或者是做一些大型的交易，老师就会建议我们可以先把它延后，或者是呃延期，才会是比较理想的哦。 再来，让我们来看一下，就是在周二这一天，我们会逢到的是驿马日。而当逢到驿马的时候呢，它通常可以带来非常两极的一个力量。一般呢，要么不是让你跑得更加的顺，不然呢，就是把你逆向的呢带走呢到另外一个方向去。所以呢，这个力驿马的力量呢，就要看你是怎么样去运用它，要特别留意这个星象的一个。 生肖呢，是针对属马的朋友，这个毅利马的力量呢，就比较容易呢把你带偏哦。它容易影响你的脾气，尤其是针对你在呃开车或者是说在行驶的一个路上呢，你就比较容易会比较暴躁。所以，针对属马的朋友，在这一天的行车安全，或者是说在跟人打交道上，要特别留意一下自身的脾气。还有建议呢，在当天。 一定要开启你的行车记录器，不要超速，不然可能呢荷包会少不了要附上这个罚单哦。那么在当天呢，也同时逢到了是百事聚集的日子哦。那么在这个疫码的一个影响之下呢，是很适合呃外勤或者是业务的。 同仁们呢，可以大力呢去跑业务的行为，所以在这一天呢，就可以呢去进行交易以及纳财相关的事项，在当天也很大力，有需要安床以及安机械相关需求的朋友们，有相关需求的话，都可以不妨在这一天去做相关的布置。 再来，让我们来看一下，就是在周三这一天，我们会迎接的是雾探病的日子。而这一天，同时也逢到了火星这个神煞的一个影响之下，会影响四个生肖。那么，这四个生肖分别有针对属龙的朋友、哦属狗的朋友、属牛的朋友以及属羊的朋友。那这四个生肖的朋友，老师会建议呢？ 我们在这一天呢，要特别留意一下自己的心情起伏呢，会比较容易浮躁。可以呢，在这一天选择吃桌边树，或者呢多喝青草茶、薄荷茶呢，来让自己的身心呢达到平静的一个效果。甚至呢，也会建议在当天呢，尽量呢可以早睡早起，有一个养生的作息，才不会让自己因为呃。 血压不稳定，情绪呢不稳定哦，而被火星这个星数呢影响到您的脾气哦。再来，让我们来看一下，在周四这一天，我们迎接的是麒麟石灵日，而在这一天呢，同时呢也是很适合针对有要扫墓的朋友们哦。那么在当天呢，适合扫墓的时辰呢是辰时。 四时以及未时，也就是我们的早上的七点到十一点，以及下午的一点到三点。那有需要的朋友们可以参考一下。而在这一天呢，除了很大力以目前男性朋友们可以帮自己祈福之外呢，时令日呢也意味的是，如果你想要让自己呢在职考之前啊，或者是说在 这个我们的这个大考之前能够增加我们的考运哦，呃，我们可以呢准备好我们的这个笔会用的文具，带到有这个文昌帝君的庙，然后呢去过香炉山圈哦，就可以让我们的这个呃，当呢运可以开启，那同时呢也可以让这个石灵的这个力道呢可以加。 墙哦，然后灌顶。那么有需要的朋友们呢，可以呢，不妨呢可以参考一下。那么这个也包含了，如果您所使用的工具是用电子笔啊，或者是平板啊，只要你所用的是跟呃文字相关的一些工作者，你都可以把你的工具相关的东西呢拿去做这个。 过炉的一个动作来启动它的一个能量的辅助哦。再来，我们来看一下，就是在周五这一天逢到的是血星月德日，那么在当天同时也是适合可以去扫墓的日子。时辰若到的是四时、五时以及未时，那也就是我们早上。 的九点一直到下午的三点的这段时间哦，那么有需要的朋友们可以参考一下。那么在当天的下午的十四点二十六分，我们活红到的是朔，因此在这一天的这个时辰之后呢，我们可以针对在当年度呢有受到白虎星宿影响的呃这个。 生肖哈，比如说属狗以及属龙的这个两个生肖的朋友们，我们可以帮自己化掉白虎。如果你没有到这个呃家中附近的这个土地公庙去拜虎爷，或者是说你人在海外你不方便拜虎爷，又或者你错过了老师之前的这个。 安元成灯的这个法会，那么你就可以运用这一天显心悦德的这一天哦，在下午的两点二十六分之后，第一个事情就是先帮自己煮一颗水煮蛋，去了壳之后，把这个白色的壳埋到土壤里面。这个土壤尽量是在户外的土壤。那么这个水煮蛋，你可以选择吃掉或者不吃都可以。 那另外呢，我们同时呢要把你刚好身上，比如说这个皮包里面呢有的这个零钱呢，就把它零钱捐给捐出去，来呼应当天的这个留财的心数呢，来达到治白虎煞的这个力道。好，所以呢，以上的这个偏方呢，提供给想要治化白虎的这个。 属狗以及属龙的这两个生肖的朋友们参考喽。那让我们看一下，就是在周六这一天，我们会迎接的是当月的月破大号。那么这一天同时逢到的是重伤复日，也有天贼星宿的一个影响，因此在这一天非常不利我们去做交易或者是做斡旋哦。 不过呢，在当天呢，很大力特定一个生肖，也就是针对属猴子的朋友。呃，因为呢，在当天会强化地解这个星术的力道，也就是呢，你本来呃没有的地力，你在这这一天呢，你会发现，呃，你忽然呢，你就有了这个地力，因此呢，你本来。 在进行的一些东西，可能呢，在这个周末呢，针对属猴子的朋友呢，在周末的时候呢，就会忽然会有一个转机，不妨呢，可以好好的注意一下你手头上的一些状况，哈，是不是在这个时候呢，会逢到一些呃变化哈？那同时呢，在这一天呢，因为呢，有逢到了地解星宿的一个加强的。 一个影响之下呢，在当天呢，大力的这个地解的影响，代表是是适合我们去解决跟解除问题的，所以它是大力，我们是去求医跟治病的。因此，如果是你有相关的状况要处理的话，我们不妨呢，就是预约是在周六去进行相关的治疗跟疗程哦。 再来，我们来看一下，就是在周日这一天，我们逢到的是月煞天牢日，而在这一天呢，它也是我们的黑道凶日哦。所以在当天呢，其实它是适合阴人用的，也就是说，对于阳世的人呢，是比较不利于去使用的。那么老师也会建议呢，我们在这一天呢，尽量就是吉事少取了。 好，以上呢是当周的日课吉凶。接下来呢，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属鸡的朋友，第二名是属蛇的朋友，而第一名是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这一周呢，这三个生肖的朋友呢，他们特别的喜欢发问。 凡事呢，都一定会去追究它的真相。因此呢，任何外在的一个表象呢，都没有办法满足这三个生肖的朋友哦。几乎呢，出于天性呢，他们对于任何的事情呢，都会想要抽丝剥茧啊，然后去把它隐藏的一个真相呢，把它给找出来。所以呢，他这样的一个本领呢，在这个礼拜呢。 对别人来看呢，在当中呢，算是一种祝福，也同时算是一种诅咒。为什么呢？因为它是像祸福相依的一个状况。因为你在解决问题的同时，也有可能因为你的手段不够圆滑，而间接的得罪到了别人哦。所以老师要建议这三个生肖的朋友，即便你在当中，你的运势非常的强盛。 你的态度非常的果断，你也非常的强势，但是呢，在做事的时候呢，记得嘴巴也要留一手，然后情面也要留一手，才不会呢，到时候呢，别人呢对你下手哦。好，再来呢，让我们来看一下其他生肖的朋友们在当周又有什么需要留意的事项。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友在本周是属于异常执着的一周，而这也代表是呢，在本周呢，我们会显于急于成功的一个状况。而且呢，你必须呢要提醒呢，不要老是一直去勉强自己哦。还有要小心一下，就是如果你太过的心高气扬的话呢。 然后一直想要排除别人的一个态度呢，可能呢反而会给你招来一些不必要的麻烦哦。所以呢，请要把你的这个执着呢用在对的地方。那么在当周呢，我们属老鼠的朋友呢要留意的天数比较多，有三天哦。除了周三之外，还有周六跟周日。 再来呢，针对属老鼠的朋友哦，在这个礼拜呢，我们的开运的花是这个虎耳草。那么虎耳草它代表的是持续的意识，也就是呢，我们在感情的部分呢，呃，你受到这个花的祝福呢，它代表是你要多一点的耐性去对待你周遭的。 呃，亲人或者是对象，而且要有这个持之以恒的态度，慢慢的去累积，你才能够成就这段感情哦。所以先想看看你眼前的这段感情是不是适合你去坚持去成就的吧。下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在本周呢是属于我们控。 愈强的一个状况哦，而本周呢，我们对于想要掌控的事情哦，特别呢特别的在意，也比较容易呢会有一些主观方面的一个顽固的一个状况，因为你在这个礼拜属牛的朋友特别特别容易的看出本质的一些问题哦，虽然感觉好像对你自己没有什么太大的影响，可是呢在人际上比较要容易，你很容易给别人留下一些。 比较 stereotype 的一些负面的刻板印象，所以呢，可能就会比较不是那么理想了。那么在当周要留意的天数，有一天是当周的周四。那么同时在这个礼拜，属牛的朋友，我们的开运花是金凤花，而它的意喻呢，代表的是慈善。那么在 我们亚洲地区呢，金凤花其实它是属于一个相当受欢迎的一个呃被培植的一种植物哦。而基本上受到这个花在祝福的这个礼拜的朋友们呢，你在这个礼拜相当的重视友情哦。你只有看到别人有困难，你都想要出手帮忙。嗯，所以呢，你在这个礼拜，别人会觉得你是一个 all rounder。 你的另一半也会觉得是说，你好像忽略了他，因为你的 focus 可能大部分的时候都会是在经营你的丰富的人际关系哦，所以请你不要忽略你心爱的对象，或者是你正在暧昧的对象哦，啊，所以老师要提醒你，在这个礼拜。 别人好虽然是件好事，但是请不要忽略对方的感受，不然他就不会觉得自己也是特别的那一个喽。下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜是属于捉于拿捏的一周哦，而这也代表是在本周呢，我们的这个韧性指数哦直攀，而你比较容易会。 过于的自我，或者是太过的理想化，因此老师呢会提醒你们一定要好好的拿捏施与受的一个比重，千万不要失衡了，因为一旦失衡的时候，这是很容易呢给双方带来一点压力的。那么在当周要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周五。 那么在当中属老虎的朋友的开运花呢是红樱草，在这一个花呢，它在莎士比亚的《冬的故事》中呢，它象征的是未出嫁就死亡的处女哦，所以呢，它还停留在冬天气息，早春的开花，它代表是不会有结果实的，所以它的花语也象征的是悲哀。 虽然它是很古老的一个故事，而受到这个花祝福的现代人呢，它是不一样的。它代表的是呢，现在的我们呢，属老虎的朋友，只要你愿意默默的努力，然后向前迈进，你就可以积极的展开，创造出属于自己的命运。当然呢，对你的感情也是一样的。 它可能是针对要提醒，如果你是属于好不容易找到感情的朋友，或者是你是属于观望感情，或者是你是属于正在单恋的朋友，你可以多一点的勇气来把你的这段感情谱出恋曲哦。那么在当周呢，要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周五了。 下一个生肖是针对属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在当周是属于独具慧眼的一周，而往往呢，在这个礼拜呢，你一眼就能够很轻易的去看穿哪些人事物呢是有这个潜能的，而且你可以非常主动的去提供，并且去协助并参与在其中。 本周我们在掌控度呢是相当的强，而且也是十分的精准到位的。在当周我们要留意的天数，有一天是周六。基本上呢，在这一周呢，属兔子的朋友呢，我们的开运花呢是蒲公英。那么蒲公英呢，也意味的是呢，在它的这个花朵里面呢，有酝酿的非常。 丰富的花蜜，所以呢，它也会代表的是 temptation。那 temptation 呢，在中文呢，也代表的是诱惑。所以呢，受到这一个花在当中祝福的朋友们，代表的是你在这个礼拜，女生朋友们或者是男性朋友们，你会很想要展现自己的魅力哦。因此，要特别注意一下，不要去玩弄对方的情感。 或者是说，也不要去游戏人间哦，请不要抱着玩玩的态度。如果你是想要不是那么认真的谈一段感情的话，请切记哦。呃，感情还是真诚的对待是比较好的，因为素十的恋情在你的眼里可能不及一时，但是在别人的眼里可能却是一世的哦。 所以呢，属兔子的朋友，在这个礼拜，请先看清楚你的对象，再决定你要怎么对待他吧。下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在本周是属于议论上升的一周，而这也代表是人红是非多，表现特别的亮眼呢，也单纯呢是可能为了要。 满足你自身的好奇心哦，也有可能是因为呢反效果，所以呢你把一些是非呢招惹到自己身上了。所以老师会建议呢，在这个礼拜呢，你要非常小心祸从口，我不要把一些问题呢引到自己的身上。那么在当周要留意的天数有两天哦，除了周五之外，还有周日。 那么，在这个礼拜呢，属龙的朋友的开运花呢是苏格兰松。那么，苏格兰松本身呢是属于生长呢十分缓慢的一棵大树，它必须要花上四百年的时间才能长成一棵四十公尺高的大树。 那这样的一个过程呢，就像一个人的大器晚成的一个比喻哦。因此呢，他在我们的感情的一个状况里面呢，也会代表的是他需要非常缓慢的时间才能够开花结果。所以你必须要默默的观察，并默默的付出，才能够让对方看到你屹立不摇的真心。请不要放弃哟。 下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友在当周是属于热情公关的一个状况哦，而这也代表是在本周呢，我们在待人处事呢是相当的主动积极，而且在本周呢很适合去跟他人周旋跟交际，我们在表达呢。 以及我们的文笔呢，都非常的流畅哦，能够很容易的去感动他人呢。那这样的一个能力呢，就要特别的去注意了，因为呢，我们可能会因为自身呢太过的口直心快，或者是在当中呢，因为太过的重视朋友胜过于我们的家人哦，而让家人呢有感到不愉快哟。 在当周呢，属蛇的朋友运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。那么在当周呢，属蛇的朋友们的开运花呢是虎皮百合，而在当周呢是属于需要去透过照料呢对方呢来帮感情增温的虎皮百合呢，基本上呢，呃，它是可以让孕妇呢在闻到这样的一个味道的时候呢。 达到宽心舒适的一个香味哦，所以呢，受到这样的一个花在当中的祝福的朋友们呢，也代表的是你知道怎么样去呃抚慰对方的心，怎么样去照料对方，所以要好好的去分担对方的需求跟他的忧虑。相对的，也代表是在当中一定要去容忍他的缺点哦。 不要太过的好恶分明哦，才能够让你们的相处呢能够长久。同时要切记在当中不宜对别人太过的关心，因为嫉妒心也是会变得很强烈的哦。这个部分请要收敛一下了。那个生肖呢是针对属马的朋友，属马的朋友呢在这个礼拜是属于有强烈企图的一周哦。 而在本周呢，根本就是属于启动了工作狂的一个工作模式。你有非常强烈的决心，而在不工作的时候呢，甚至会有这种不悦的、不开心的感觉，甚至还有一点点小小的罪恶感。因此，老师要特别的提醒我们，要特别注意，不要去忽略跟亲子的互动，或者是跟家庭当中另外一半的感受哦。 在当周属马的朋友运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而在当周呢，属马的朋友们的开运花呢是我们的雪花莲。而在雪花莲呢，我们都知道它是属于重生呢，在地中海的沿岸的一种花。那么它也代表的是呢，它是会顺着这个海风摇摆的，因此呢，它也意味的是呢。 受到这样祝福的人呢，是比较有爽朗的个性的。那么在这样的一个状况下呢，也意味的是，在你的这个当周的感情的观呢，会是属于比较奔放、比较豪放，而且你是没有办法呢，把激情展现出来的，因为呢，你没有办法去做一些违背伦理哦，或者是呃。 太过于热情奔放的一个表现。微笑呢，是针对属羊的朋友。属羊的朋友呢，在本周呢是属于可以展现最大绩效的一周哦。而在本周呢，我们会有小幅度的这个效率的一个提升哦。在别人的眼里呢，你在当周呢，根本就是属于模范生的一个表率哦。 周遭的状况呢，都变得非常的稳定，而且非常大力属于在服务业的朋友们哦，属羊的朋友们呢，可以让人呢在当中感觉到非常的安定，还有您的诚恳，因此非常有利于你的呃成绩好，比如说业绩好，非常建议你们在当中呢，可以把你们的这个业绩 sales 给吹出来。 那么在当周要留意的天数，有一天是当周的周二，而在当周的我们的开运花呢是巴拉巴利，而巴拉巴利呢，它是属于仙人掌科的，它不是属于盆栽型的一个植物，而是一种可以长到九公尺高的巨大植物哦。那基本上呢，它是属代表的是一种很雄壮、很威武的植物，所以呢，它也意味的是在。 当中呢，你给人的形象就是威武。在感情里面呢，你必须要塑造出这种让人崇崇拜的感觉。虽然你可能本身呢会不想要让人觉得自己是这么大的一个 image，你希望自己是可以躲起来在角落的，可以活在自身的世界的。但是在今这个礼拜呢。 你是没有办法让自己谈个没有安全感的小恋爱的。在这个礼拜呢，你是必须要站出来，站在对方的眼前，站在对方的前面，帮他挡着的全世界的，这样子才能够启动你们的感情哦。好，那么在当周呢，刚刚有说了要留意的天数是周二。 下一个生肖是针对属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在当周呢是属于需要懂得谋略的一周。而在本周呢，你给人的感觉呢相当的两面哦。呃，要么呢非常的干练，非常的灵活见机行事，呃，然后你的行为呢相当的懂得知道如何的去那个举一反三哦，不然呢就是让人家觉得。 有点稍微的过了一点，呃，比较有这种耍小心机、小腹黑的感觉哦。所以老师会建议呢，聪明如你呢，还是要稍微的巧妙的收好自己的那个尺度哈，把自己的这个包装呢要拿捏好，不然很容易被人给看透了。那么在当中呢，属猴子的朋友要留意的天数，有一天是周四。 我们的开运花呢，在当周呢是这个奥地利的石楠玫瑰。那么这个石楠玫瑰呢，它是属于一个改良的品种哦，所以也是属于黄玫瑰系列的。因此呢，它的意味呢，代表的是起源 （origin）。那在这样的一个花的祝福呢，在这一周呢，它代表的是象征母性。 好，所以在这个礼拜，你必须要让对方在感情里面呢，感受到你的温柔、体贴、包容力。还有呢，你在这个礼拜呢，也比较容易会受到众多异性的这个倾慕、依赖哦，也会让人家觉得是说。 你是一个很适合以结婚为前提交往的对象，因为他们从你身上可能可以看到了顾家的特质哦。所以在这个礼拜呢，可以好好的展现自身的魅力哦。下一个生肖呢，是针对属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于擅长应变的一周，而本周呢，你非常善于把你的内心的想法跟感觉给表达出来。 也非常的有智慧呢，去理解他人的能力，适合从事需要高维度的这种思考揣摩，或者是呢需要去帮人出主意。那哪怕是在空想，在别人的眼里，你所说的任何的一句话，都可能是非常棒的创意跟想法。在当中呢，属鸡的朋友并没有需要留意的天数哦。 而在这个礼拜，我们的开运的花是法国玫瑰，同样是玫瑰，但是呢，法国玫瑰代表的是这个圣人哦，也就是在西元三世纪改信基督教的这个罗马圣师哦，他的花语哦，代表的是能言善道，所以说呢，受到这样的一个花语。 的祝福的属鸡的朋友，在本周呢，你在感情里面的一个互动上，会让对方感受到的是你的口条、你的口才相当的好，而且，嗯，对方很容易被你就是给说服。但是切记呢，即便我们在感情方面，你可以用。 言语去说服对方，但是呢，还是尽量多用一点心呢去付出，因为这样才能够真正的能够期待一份真实的感情呢跟你互动哦。啊，不是所有的事情呢都是可以透过言语就去解决的。那么再来就是呢，老是用言语去诡辩，也不是一个长久的事情。那么在这个礼拜哦。 我们运势也是相当的强盛，所以呢，呃，你们可以好好的去执行你们想要做的事项。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友在本周是属于比较容易去隐瞒我们自身感受的一周，而这个礼拜呢，你的能量呢相当的薄弱，主要是因为呢，你比较需要借由别人的一个鼓舞呢，来给你带。 带走你身上的一些忧郁哦。老师会建议呢，如果你还能够笑，就尽量呢不要让你的这个忧愁呢带走你最后一丝的微笑。尽量不要把你的负面磁场呢一直呃揽在身上，一定要找个人呢把这个心事呢给讲出来，那这样子才能够。 呃，把你的负面情绪给宣泄出来。一旦你隐藏了这样的一些情绪的话，对你来讲呢，在这个礼拜呢，就会堆积一些负面的磁场哦。在当周呢，要留意的天数有一天是周一。呃，而我们在当周的这个开运花呢是月桂，而我们在月桂的这个叶片呢。 在它的叶子里面呢，可以提炼出樱桃啊、月桂水啊，而这些都可以变成香水哈，或者是呃糕点使用的一些香料。好，不过这个香精呢，用多了是会有毒的，所以呢，它是一个又魅力又有点恐怖的一个植物哦。所以它的意思有点类似拱惑。 在这个礼拜呢，在这个礼拜，你的内心呢就有点类似像这样的一个状况，你需要给自己一个尺度来告诉自己，怎么样去拿捏，好，怎么样呢才能够让自己不会失控。因此，呃，即便你想要隐藏自己内心真正的感受。 你可以局部的倾斜出来，你可以局部的隐藏，但是呢，千万不要让自己整个呢给淹没，好吗？好，那么最后呢，让我们来看一下，就是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢，在本周呢是属于较为严谨的一周哦，而本来呢，在这个礼拜你可能一直想要打圆场哦，然后。 你可能会发现，在这个礼拜是有人需要跳出来扮黑脸的，所以呢，你就在这个礼拜跳出来了，然后扮起了这个比较不容易被讨好的一个角色。那老师要特别提醒一下属猪的朋友，当你跳出来扮演这个角色的时候呢，你就要记得在树立敌人的时候，要先观察一下整个局势跟情势，还有最后的战事会是如何哦，不要让自己最后。 可能吃了一棍闷亏，那么在当周呢要留意的天数，有一天是周二，而我们在当周的开运花呢是野生的黄水仙，而这个黄水仙呢，通常呢我们会用水植的方式，而它也意味的是在这样的一个呃。 植重法的时候呢，这个水仙花呢是比较容易迷恋自己的倒影的，所以针对属猪的朋友们呢，在感情的互动上面的时候，请不要过度的自恋啊，呃，只爱自己是没有办法培育出感情的，不要忘了给对方多一点的爱哦。虽然爱自己才能爱别人是没有错的，但是。 如果你只爱自己，那也没办法谱出一段新的恋情，你说对吧？好，以上呢是本周的生肖要留意的事项。接下来，让我们来看一下当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属兔子的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。 先恭喜上榜的这三个生肖的朋友哦。那么在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友呢，在谈恋爱的时候呢，往往你们可能会去想说，你们到底是不是有在恋爱中哦？甚至可能会一直追根究底的想要问另外一半，你到底爱不爱我？你到底喜欢我什么地方哦？可是呢，有的时候对方如果是个直男，或者是对方可能。 不太会接这个直球，那他说了实话呢，就会很伤人哦。因此呢，本周如果你想要维持一个很健康的、良性的关系，又想要让这个感情升温之下呢，你必须要确确保的就是，你能够让你们不会在这种延迟的拷问之下呢，被对方给击倒哦。 所以老师会建议这三个生肖的朋友呢，不妨呢要欣然的面对对方的灵魂拷问哦，一定要欣然的面对，然后实话实说，这样你才可以真的知道是说你们在面对这段感情的时候，你们的关系当中必须有待改善的地方在哪里，进而让你们的关系呢能够变得更好。如果不这样做的话呢，你们可能没有办法发掘到中间的事实呢。 而互相开始抱怨了，最后可能也会因为你不肯去面对，而让他误以为你是不是觉得你们关系是有问题的，或者是说他觉得你是不是在跟别人搞暧昧之类的，啊啊，或者是他觉得你们呃有点在回避这段感情，或者是他又觉得你不够认真了，是吧？好，所以呢，老师会建议，在这个礼拜呢，请一定要好好的面对对方的。 灵魂拷问哦，好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的 LINE 群组以及连接，跟老师预约咨询。我是金玲老师，感谢大家本次的收看，我们下周准时再见，拜拜。